Sí. el tema no de huele nada. <laughs> no huele a nada. a ver. Yo voy a comer también. ¿Tiene relleno? Tiene relleno, sí, pero pues el relleno es el del sabor. Mm. A ver, te pelo. Está bueno. Un poquito yo. El mío es de durazno. Y Mr. Shoe es de durazno. Es blanquito, es como un marshmallow. Es ah, Es un marshmallow. Está rico. Mm, rico. Rico. Está rico. Mm, el mío es de uva muy rico. Ni de durazno. Como con jaleita. Mmm, muy rico. Mm. Eso me tinca, claro. Y nos das. Mira, está comiendo un conito la Colin. Qué lindo. Qué bonito, pero no sé qué... apariencia de engaña, en China. ¿Es blando? <laughs> ¿Ya qué sabe? A nada. ¿Es muy dulce? Yo quiero probarlo un poquito. ¿Eh? es un cono como de helado. Eh, no masticable. Eh. Comita. Comita. Como pero como, el hambre de jengibre. No toquen mis botones de comita. De comita. <laughs> de comita. Es como plástico. Sí, mm. el cono es pues, súper plástico. Y el relleno tiene un sabor indefinido. No, no sé si frutilla, no sé si... Es como una fruta. Es rojo. Mm. Sí, yo voy a comer este que es como un marshmallow también.